lanbiden galdetu ziaten. Nun egon zara hoita bi urte hauek eta nien zaino Amazonas, eh? Ba. Ba hori, eh, karo, jendea, e, e, eta berean igual nahi dute, zu bat jun behar zara ikastalo hau egitera, eta zatea, zinagoa terri zatzen. Zu bat dakizun nondi datu ni. Ez ez dakizue, zer den behur barruan egotea, gaina gu lehenengo gara doan, eta hori, eta, <laughs> beti horma bat ikusten, eta hori, mundu garratza, <laughs> mundu nazka, nia. Eta batean hori da. Dena, ez, eh, osea, da sensazioa, bat, eh, hori. Ni igoratzen ez, benengo egunan, eta guzti, beldurrak ematen zian. Guzten, zuaitzak eta aizea, da, ostras, zer da, hau. Eta, karo, zaude hori, ba, ia, ia, itxua bezala, osea, behar duzu <laughs> jendearen babesa. arrela montatu zan, ba, preso asko kalea tatxe ginenian, ba, aukera asko batxe genuen, ez genuen barutika papela deskatzen, behar genuen papelak eskatzen, ezak egun loa jun, ez azkenean plazkoa pasatxe ziren, eta horregatik aukeratu genuen, ba, lantalde txobatxu montatzea, presoi batzuk egotea, garrula hori laguntzeko bizke bat. <laughs> Eh, eske ezke behar duzu, jode, ezke, karo, ateratzen zara, karo, nire gona, ez, eh, bi urte eta hiru hilabete barru. Eta, karo, ateratzen zara eta da, <laughs> bapatean hori zer egin behar dut. Osa, eta hori, be, osakietzaren txartela hori, e, lanbidea, e, zaude ganduta, oza, ganduta. Eta, karo, igual bat bat, igual familia dauka, hori, baina, zati duzu, ostras, nola noa. Bai, bai. Eta, gure laga ez da bakarrik anpreso gatatzen genian, azten dia lehenago. Horremen, hemen, e, estatua trampa asko jartzen duta. E, ez baduzu, ez zen defensatua, ez da izen bat ez bazaru... Eh, gero ez da kasu, e, eh, laguntza jasuteko aukera. Eta gu lehenago, e, eh, jakiten dugunean pesu bat atako, atako dara, zi hilabete edo urte bete lehenago, jazten dia pixka bat, esaten nahi zu, zentzaitxian, zentzatu, kartia zibera sozialeko atea, behar duzu papel hauek, atatxerakoa daun jaso, bestela galtzen duzu aukera guztiak. Eta guk azten dia hor eta ja gero atetzen dianen, ja, ba, adibidez, sorpresa gata zan. Honekin ez, hamer genuen aukera hori eukik. behar dugu, ba, lanbidera jute, egin behar dugu, papel txo batzuk. Hau daukazu, ez, bai, bai, mugitu geha gea, takun berko gea, ba, osasun etxera, beharko duzulako txartela, gero beste tramite batzuk egiteko, errekonozimentuak. Gero bestea, adibidez, guain hasi bilgarren fasean ikusi duguna de bai da, ba, asistenzia medikata beharko dutela, diru gabe daude, ez dute jasotzen, beterroka bat behar dute. Zaiatzen ari ba, aldugun bezala kuota bidez, ba, diru hau ikitzea, ba, betaroko eusteko. Ere bai azirea, ba, pizkat zabaltzen zare bat lortzen, e, okulista batzukin itxeiten, e, ba, medikoekin, aber, bereiek e, orkesten dira, eta eman berrean kuota bat, mano dobra jartzen dute. Ukordetzen diogu ba, kosteak, eta beraiek manu dobra jartzen dute. Eta zare hori lortzen nahi gara, bai, pizka bat. Lan nabidez, bai, guenatarian gara bat oso oso txarra. Hogeita piku urte koti dagoa gaizte batxu jubilatuta da onberko zien, irugita zazpi urtekin ataria, de bai bat, lantxoak lortzen, haber eh, harreman egiten enpresariokin, haber postitxo txiki bat usten dute hauentzako, hori zarea, zarea, zarea, zarea, zarea, lana eta lana eta lana. Eta egunero gehiago, eta espero dugu lan pila bitzen. Haber atatzen dira pila bat, <laughs> lan pila bat. Horain arte preso jake gongea, irikila jaga gaude, e, eh, arrera taldean narin nahi badu eusien pertsona, berdin da presoia esatea ez esatea. Aldi dago, agian harremana ez dara berdina esako presoi batekin, baina laguntzeko, urbiltzeko, papelio egiteko... Paseatzeko? Paseatzeko, baina ez dara guai eraman berko zailo dazte erpizkat. Ba, adibidez, edo. ez, adibidez gertatzen da hori, igual... Gertatzen zara, eta, karo, jendea dago lanian, nahi lan adokan. Baina hori, baina esan dut eh, batzutan esaten duzu, jode, gau, nago, igual ez dako plan gau, Eta, claro, behar da, igual jendea... Porque, claro, zure laguna, <laughs> es que jendea desanatzen. Enbeste <laughs> urtetan. Bai, mendira. Mendira juteko, edo lako planta, edo. Pisoa, galoka joan merkea, baten bat ukiren eh, bat oso bat, galoka joan batzeko. Beharra dira, itzenak. Es zu pensatu, kalean behar duen persona bat, Claro. Ba, hori dena behar dute eta eh, minimo kino Ni amaren etxean. <laughs> Ezkerra. Talaren eh, euro kobratu dute gian, da dute, ez badiote ketzen. Zeinak edu didate euro, konta korrenten ekan. Eta hori da, rrra. Ez, ne, neskare, eh, da, iru eta piko, iru eta azpiltu gilatea Jubilatuta, zaio. Ez da, ez errez. da dela, supertatu zenbat aldatu da donosti bat, hogeita bos, hogeita bi urtetan. Ba, antiguara, baina antiguara hau ezagutzen dut antigu edo ezagutzen dut loiola, dena zehalo aldatu da. Eta noa jun berra egin behar den nun dago. Leno, inem zegoen leku bat, eh, zehatzen, goen da kasu dena zabalduta leku guztietan. Nuntuk atxe zaire, nik amarako nahi, baina nuntuk atxe zaire. Ba, batxutan azerretzen nahi, eh, ze jenarekin, zen igual esaten dut, jungo nahi eh, ze hor eh, erostela oinetako batzuk, eta esaten dut, hori ez da moia zapato den, gara eta gara nago, baina ni, ostras! Ze, karo, ni buruan dauka atori, lehen gozko dena. <laughs> Ni ikusten dut arrera oso kakotzen artean bakarri daude. Osa, esaten duzu, zu, gezorra dirudi, ez eukitzea, gehiago abesa hori, ez eusko jala horitzen, ez eusko jala horitzen, ez arrera, ba, ez dakit eh, atakea, dakagun Facebooken horri eh, bat, arrera, arrera kide, arrerako horri eh, bat, gero pasa izuet uste gero jartzen baduzue hortikan elbidea elektroniko batzu, eh? ba, izango zan gurekin kontaktua jartzea, ze zonako adia esatea, zer laguntza mota emateko aukera nahi dute, eman nahi dute, ekonomikoki edo esan dugun bezala ba hori mekaniko dentista, o e, o ortopedikoak, o batzuk hori izan dute bezala, adina hundiak dira, jende atetzen nahi eta piku urtekin. Eta barruan eh, atentzioa oso eskasa da. Oso eskasa da. Oso eskasa. Eta hori guztia eskertuko genuen, eta gero hmm. ba, hori, ba, baten bat ikusten badu bera bere lantokian postutxo bat dagoela, erratxa pasatzeko, jendea kotik atu behar du, jende kotik atu gara atatik nahi da, hogeita bos urte eta gero jendea kotik atu gara kotik atu gara atatik nahi Eta hiru gaita pik urtekin laron Europin gara atuko dira. Eta itxia mantendu behar dute, familia mantendu behar dute, dena mantendu behar dute. Eta hortzitako behar dugu aldan, aldan guztiak.